небесам Улетают птицы в небеса Обо всем стараясь позабыть Как во сне над облаком лечу в небо, растворяя звезда. Притворюсь птицей, так так просто. Разверну крылья и дождусь ветра. там за поворотом Синий лес, страна чудес